Здравствуйте. Здрасте. Привет, Сань. Так, друзья, приїхав Олександр Анатолійович, собственної персони, привіз закладні. Я вам казав, що дядь Саня робить закладні на ангар. Но без гитары. Без Сьо- гитары. Сьогодні без гітари. Двадцять п'ять штук, да? Тихо, стоп. О. Сейчас вооружаем. От так мы обошлись хотели арматуру запускати, але вирішили из е, этого как Як называются транспортер на лінка. Ось з транспортерки. такие прутья и вот так все, дядь Саня позаваривав і отак буде опускатися. Ну і ще добавочно 2-3 арматурки в ямку і опускаємо це вже в бетон. А сюди стане. Ага. Ось так. О, красотіще. Хороші вийшли, так? Да? А я Саня этот купив. Бур. Сейчас покажу тобі. Ти з ними давно вже катаєшся, да, і за цього позапутувались, да? А я пришла одна мысль в голову, но я уже не стал отвлекать по поводу бура. Мы, мы- мы могли воспользоваться абиссинским буром могли воспользоваться. вот. <laughs> Пов- Повымывать тобі. Водой? Пов- Да, повымывать. Ти могли просто. Та то ж не те, ну, тут Так- треба діаметр, щоб був. Там можно любый диаметр. Вода вымывает любой диаметр. Кстати, друзья, э, дядь Саня спеціалізується по изготовлению мангалів. Оце мій мангал, лодочка он стоїть, катерок. <clears throat> Це дядь Саня робив. Також отой мій е, гриль каптілка ну там я димар зняв, теж дядь Саня робив. І буржуйка в сараї для доращування, це теж дядь Саня робив і варив мені димоход, коліно, все з тої буржуйки теж дядь Саня робив. Він спеціалізується по буржуйкам, котлам, мангалам, всяким коротше таким. І також робить для дому котел дров'яний, да, Сань? Да. Ну хай розкаже людина. Кому треба, просто я номер телефона дядь Сані наставлю, заказуйте, він вам щось зробить, допустим, або переробить з обичного котла, зробить його більш універсальний такий, більш практичний. Ну, тобто у нього там свої наработки, методи. І він іменно по цьому працює, по отопленню, по... Кому там що треба, зварити, чи що особливо наші місні. Е, водолазки, обращайтесь. Е, всякі мелочі, калітки, ворота. От мені треба було закладні. Це ми будемо з дядь строїти ангар. І щоб я не напрягався, ми договорилися, своя там бартерна система. І він он мені наготовив. Мені зараз побурить, тільки їх повкидувати, фундаменти будуть готові. Дивіться, яка красотіка. І арматуру ми перевели, у мене цієї багато байди отакої таких прутиків. І все он поварено, все чотенько, все хорошо. Дядь Саня сварщик. Який ти сварщик, Сань? Электро газосвар. Електрогазосварщик і корочка є усе. є. І допуски, і розрішення. Ну, коротше, він такий модний сварщик. Продвинутый. Продвинутый. да. Да, я потім покажу буржуйку, яку робив. Е, Дядь Саня мені. І так же ми хотіли ставити тут котел, в цьому сараї отоплення. Ну так я ж поки передумав, а теж думали з дядь Саня. Вже й котел купили, КС, який він там стоїть, да? Ну да. А це поставалось, да? Монтажные пластины а тут пригодятся. Вдруг что будем, будем это самое. Ага. Понятно. І зараз також дядь Саня дам після цього е, задачу зварити три корита. Сарай на, на щільовий От виходить це жевжики, а це жевженята. А от дядь буржуйка. Ну я просто покажу вам буржуйку. Так я її не вибирав. Вона відкрита як е, витяжка у мене, типу, щоб понизу тянуло. Оце дядь Саніна робота. Це все він сам робить такі от штучки. Ну це іменно що касається буржуйки. А так, якщо треба котел дров'яний, він теж робить. Там свої якісь у нього методи. Тут у мене виходить відкривається. А тут а эти, дю, э, в'юшки. Тут стоять в'юшки, можна варити, щось готувати. Ну я їх забрав отсюда, бо мені удобно зверху дрова накидати. Я так прям пеньок кинув цілий такий і е, здоровий сюди. Якось його там опустив і він ото тліє цілу ніч. Ну, к примеру, якщо зимою. Отак він оце його, там он якийсь переходник, типу як, щоб воно не так тянуло, тяне воно не зразу, а щось униз, потім вверх. Коротше, Оце все він мені варив. Він іменно спеціалізується по по таким. Він любить ці всякі котли, всякі буржуйки робить. Таке він дуже любить. А це отак. Оце ровно буде. Під стінкою ровно. Да. А эти отак. А этот, если ты бункерну кормушку, може... Ні, отак тут піти? оце все, в мене такі корита будуть, да, тільки метро. Просто корита. Получається, отут, ну ми зараз на чертежу, отут зробиш 25 висота. Ось отак, 25. Я ти нарисую. Отака ширина, та хай така й буде. Хай така й буде 50, да. І все. А це донышко, а тут э, арматуру поварим. Ага. А цей голуб треба зрізати. Ні, отак і варити. Ж можуть викидати е, отак. Ні, не цей не зрізай, і цей не зрізай, так його і привариш. Да, кувалдою стукнеш, вирівняєш. <clears throat> Ну дивись, а то ще уголок куди ти используєш. Ні, не треба, Сань. Хай буде воно понадіжніше. Це дно якраз. Надовго хватить, метал товстий. А що це? Тройка, четверка? Четверка, так? Да? Це четверка, по-моєму. Четверка, да, ну товстючий метал. От, грубо говоря, отаких мені треба, ну тільки метрових. Три штучки. Я понял. А это, а может сделать э, вот такие размеры мы, а 4 штуки? Нет. <laughs> Ні, дело в том, что... ну, зачем тебе резать лишній метал и і лишня вода. Я тебе поняв, можна 4 штучки, Сань, я їх поставлю 4 на цю сторону. Ой, 3 на цю. А на ту мені треба одне трошки длинніше. Наоборот, лучше б щоб воно було метр двадцять одне. А, а три отаких, значить 4 користь. 4 корыта, а одне метр 20. Да, ми запишемо. Если добавлять, то лучше уже на одне добавлять. На одне, а ці всегда так, правильно. Ці, получается у нас будут 80, да? А, 78. Ну, 80. Ну да, плюс там. 80 и 80, метр 60, 240. Да, все. Воно ну, в них більше кормом лізе і. Так, тепер нам надо, це ж нам Може, на- так, матеріал. даже. Да. На боковушке ще нужен буде. Ну, ми на боковушки ж таку здорову і пустиш. Ну, А, и можно уголком туда, в ту сторону развернуть. Боковушку? Ну, вот смотри, чтобы я уголок не резал, а так перерезаю все. И боковушку вот так уголком в эту сторону. Да. Пустить. Тут я ровно отрезаю, тут да. я наискосок да. отрезаю, все mm. підганяю. Ну так. Да. Ну тут різать багато. Ну багато різанини, а так так. Да. Я имею в виду насчет кругів, Стасян, потому що в мене, во-первых, болгарка маленька і круги. А я тебе дам на маленьку болгарку кружки. Ти маленька болгарка? Та Чи, маленька. чи ти сам поріжеш Ну здорово? я у прошлый раз у, у Вигана порізав два круга, я йому тепер вроде как должен был вроде бы. да. Больших, больших кругов. Ну дело не в том. Ну, Дело Давай в я том, ти дам е, на круги ще. Купиш круги на здорову болгарку і поріжеш, щоб по-людськи все було. Ну, да, ну, це мені треба буде просто порозмічати, до нього привезти. І коли Да, і його в там нього- не буде, я його попросю, як можна я поріжу, щоб він не бачив, скільки, яких об'ємах. Ну і поріжеш, так. Нам треба. Скільки їх штук виходить надо. Значить нам ще одну на боковушку, це по-любому. От смотри, виходить. Чотири штуки одне корито. Чотири стінки одне корито, Сань. Так, оце ми смотри, так делаем. Сейчас давайте отак приблизительно приложим. Но ну, я думаю, що оцю одну на дві боковушки должно хватить. А ну давай. Головинка це виходить. О. Ну да, как раз ровно пополам. Есть, да, да, ровно пополам. Значит, одна, раз, два, три, четыре штуки в комплекте получается, на один комплект, правильно? Угу. Значит... Четыре штуки, один комплект. Четыре штуки, один комплект. Четыре, трижды четыре, двена, ой, подожди, да, на три комплекта. 12 штук ты мне должен дать. А на один ты мне должен дать сейчас с запасом, чтобы я еще добавил. Смотри. Три Та комплекта. ні, ти правильно кажеш, я Три дивлюсь, комплекти. ще хватить в мене, в мене ж цих ступенек не так уж і багато. Ну сколько хватит тоді? Може тоді щось друге тоді буде. В общем, э, на три комплекта 4 штуки 12 сразу. Подсчитываем. Раз, два, три, Давайте. Так, четыре. ось один комплект. Один комплект, правильно? Єсть. Ну, 4 штуки считай. Просто посчитай. Да я так сразу их кидаю. Два комплекта. Два комплекта. Есть. Thank три комплекта. Все, Це три корита, правильно? Так. Да. І тепер у мене осталось ровно 4 штуки. Ну вот 4 комплекта получается, только добавлять нечем. Если есть чем добавлять, давай я буду добавлять чем-то другим просто. Как раз ровно. А, ты имеешь в виду кусок? Ну да. Кусок. А, ну сейчас я найду якийсь кусок. Кусок, чтобы я мог добавить длину просто. Желательно, чтобы ширина куска была 80 а ты хочешь метр двадцать, 40 сантиметров ширина куска приблизительно, а длина куска по периметру, по периметру корыта. Манать металловских, да? Да, да. Он же тяжелый. Ну так зато корыта надовго хватит. Не на один ну, год. Считай, вся лестница. Да, вся лестница, а ці ступеньки. Ну и корито ж хочеться, щоб дебели, бо тут же будуть и по 200 кг і більше. Тобто, Якщо я не спішитиму, ну, куди мені їх спішити? Здавати чи різати, так вони ж, щоб крупні були. и кормушки насипав багато и все, и забув. Вони не вигрібають нічого. Ну, короче... Ну проваривать надо все швы, правильно? Да, лучше вони ж здорові можуть порвати корито, якщо буде. Ні, ти маєш в виду, е, вода в них не буде наливати. Да все равно что сплошняком надо А, проваривать. ну да, лучше сплошняком. Ну, Электрода много пойдет, это ж толстый металл такой. Я от ті допалив, от почав своїми спочатку прихватувати, бо вони поганенькі були. Своїми прихватувати почав, потім з- всі твої поварив і трошки не хватило, я ще своїх там чуть-чуть додав. Ага. Ну, це саме. От, і, коротше, електроди нужні будуть, це треба або просто пачку купити на эти нужды. И желательно таких нормальных. Почему? Они экономнее расходуются, <laughs> если МАКС, допустим. Ну да. Так, давай рулетка, тоді пом... А ну, Сань, держи. Или можем ще на таку альтернативу. А ну скільки длина? Скільки там те по краю? 2,19. 2,19. А в нас якщо буде 3 по 80, то 80 його метр 60, 2,40. Да. О, нам надо 2,20. Навіть може бути 2,15. А може сюди 2 хватить, не треба морочити голову. Ну, третє туди. Ні, 2 туди, а третє туди і все, здорове. Ось я сюди хочу щоб було воно длиною оце метр двадцять. Метр двадцять, а сюди два зробиш. Ну дивися, тут можна ну, одинакові зробити всі сюди. Та ну сюди лучше метр двадцять. Ти щоб менше роботи, так? Да? Ні, ну просто метал е, толстий і в тебе розходники підуть на круги більше, на електроди більше. Тобто ну, буде, буде ощутимо заметно, це то різати кусочки, потім їх ліпити там і так, треба шви проварити, і так. А так, как бы, воно, ну, под эти размеры, что есть. Вот. Просто ты, я понимаю, что ты под количество поросят, наверное, ты что-то там. Ну да, Ладно. тут на 20 голов, щоб мені. Я насипав раз у два дня і все по коритам. Тому що у них об'єм здоровий біля. Вони А не. туда тебе неудобно буде насипати, якщо далі четверо Ні, тут не буде нічого, я ось тільки зайшов і все, і зразу відкрите. Тут я понад стінками. А, ти маєш в виду, щоб три зробити? Ну да, ну. Дивися, якщо тут буде два корита, а тут одне. Оці ж длінні стоять, вони метра по півтора. Ну да, Сюди я- вже не підійде. Тільки буде одне боком. Ну да. Я можу. Куди я можу? Туди я можу під стінку поставити. Ну да, ну, тобі нам буде Ось заходити. сюди. Ось сюди під стінку поставити одне перейти. І щоб було там, там і там два. А, ти маєш в виду, щоб зробити чотири, але не здорові, так? Ну да. А, ну да, отакі. Всі, всі вот в этих Всі одинакові. По 80, да. А нам хватить на 4 со А у стенки. нас, у нас же, смотри, мы 4 раза, 4 раза. Рішили. Одне будемо робити е, здорове двойне, метр шістдесят. Це вже Віка підсказала. Одне метр шістдесят без всяких этих. Цельне, метр шістдесят. І два по 80. І два по 80. Метр шістдесят я поставлю сюди, 80 туди і туди. І все, отак. Щоб ну, тобі не накладно, то є. А, ну тобі тут хватить, тобі тут треба три. Тобі... А, тут одна ось лишня виходить, правильно? Ні. Да. Тут аж на стінку тобі одну тепер тільки треба. На стінку тільки одну тобі треба. От, поняв? Чотири Ну на. ты лучше вот ту от, откинь. А, тобі тут дві не треба. Да, да. Тобі чотири треба в длину, а одна тільки торці. Поняв? Да. А, та, в нашій Та я ж вам є так така. казала. О, Віка хорошо підсказала. Вона каже, я вже не вдержалася, виключила відео, я то ж э, підказала нам як треба. Що це? Та все нормально. Я- Оце, оце ж ми не будемо обрізати, чи будемо обрізати? Ні, не будемо. Зачем? Хай буде внутрі, воно що мішати. Ти тут де подложиш, ага, в тебе виходить, допустимо, ось тут. Щель вийде тут, да? Взяв якусь проволоку, положив, обварив. Чи арматуринки кусочок вложив, обварив. Будемо Щоб старатися. менше- Все одно треба ну, буде підрізати. Ні, підрізати треба буде і кувалду. І тут кувалдою треба рихтувати. Да. Це ж я е, як демонтував їх. Ну ти рычагом сі- зігнув, а от кувалдою попробуй його вигнути назад. Ну нічого, будемо, будемо стремитися, да, будемо стремитися. Ну що, будеш брати об'єм роботи? Ну, Буду. Що по <laughs> У меня есть какие-то выборы. вибір, брати чи не брати, чого я приїхав. Звісно, буду брать. Короче, будем взять, Саня, тоді договарюватися, що скільки стоить. Решать сейчас чертить. Ну а так, друзья. Всем пока.